vaho bolalar ko'rsanglar bo'ladi maktabdan kelyapti mana mana shu chang yo'llardan endi buni ko'rib kimlarnidir vijdoni qiynalishi kerak to'g'risini ayting boshqa mutasaddi rahbarlar ko'rishni ham istamayapti unutib qo'ygani rost juda qolib keladi suv gaz endi svet bordir svet yo'q kunobod tumani tibbiyot birlamasiga qarashli olg'a oilaviy shifokorlar punkti bu mahalla 20-21 yilda dasturga kiritilgan to'g'rimi Bu 20 yil o'tib ketdi 20 yil bo'lganiga 50 yil bo'lgan 50 yil bo'lgan hali asfalt qaplama qilinmagan shu nima endi bir narsa shubha tug'ilib qolinadi balki dokumentni qilib olingandir u hali bir joylarga borsangiz prezidentimiz kelyapti deb birdan uylarni oqlab haligi sun'iy archalarni qo'yib plakatlarni yopishtirib tashaydi-ku, <laughs> musrlarni yopish uchun to'g'rimi ha lekin o'sha narsani kim qilar ekan mana dangasa xodimlar bo'lar ekanda endi tashkilotlarda ko'p narsaga hayron qolyapman hali ham sssr paytdagida turibdida sssr paytidagi mahallaga o'sha tok tarqatib beruvchi o'sha shitmi qiziqlar qilsa zamkarib tashlab yuboradi keyin bizlar mana bu almisni olib ketamiz oltmish ikkinchi maktab bittami maktab maktab bu qishloqda uchta bor bor 27 maktab bor 30 maktab bor ha maktab bor hozir shu ish bo'yicha o'sha esdan chiqqan mahallani qishlog'i bir eslab qo'yinglar iltimos sizlardan shularga yordam beringlar assalomu alaykum hurmatli do'stlar sizlar bilan sirojiddin media kanali hurmatli do'stlar biz hozir samarqand viloyati nurobod tumani shu olg'a vijdonov e, yana buloq adashmasam e, shuni yo'lidamiz bizga kelishimiz sababi bu yerdagi o'sha mahalla aholi bizga bizni shu yoqqa chaqirgan judayam kamchiliklar ko'p deb bizni chekka qishloqlarni ham ko'ringlar shuni kattalarimiz ko'rsin prezidentimiz ko'rsin bosh vazirimiz ko'rsin shunga mutasaddi bo'lgan odamlar e, ko'rsin aka deb bizdan iltimos qilishdi biz hozir mana shu yo'ldamiz yo'llar haqiqatda yomon o'zinglarda ko'rsanglar bo'ladi biz hozir yo'llar juda xarob ahvolda e, bu yerda qanaqa yurishadi hayronman e, hozir yo'ldan boshlanyapti biza hali u yoqda nima kamchiliklar bor e, endi ko'ramiz o'sha aholi bilan mana yo'lidan bilinib turibdiki demak u yoqdagi mahalla ham o'sha mahallalarni nomlarini o'zlari birma bir aytishadi o'sha olg'a mahallasiga ketyapmiz o'zi aholini o'zi aytadi nima kamchiliklar bor ko'rasizlar va shundan bizlar video qilishimizdan maqsad ham shunaqa chekka chekka qishloqlarni ham e'tibor berishinglarni so'raymiz mana yo'llar mana o'zinglar ko'rib turibsizlar endi kamerada qanaqa ko'rinyapti bilmadim lekin biz mana живой ko'rib turibmiz judayam halol bular qishda qanaqa bo'ladi bu yo'llar dabdalar loy bo'lib ketsa kerak hozir e, borib e, shu yerni aholisi bilan bafurja nima kamchiliklar bor Э, suhbatlashamiz hurmatli do'stlar э, biz yo'lda ketayotganimizda э, qayerga ketadi olg'a olg'a qishlog'iga ketyapmiz biz o'zimiz ham olg'a qishlog'iga ketayotgandik yo'lda bir onaxon bilan bir kelin uchrab qoldi ularni ham hozir olganmiz o'sha manziliga yetkazamiz biz yo'l по пути deydi yo'lga bo'lgancha hozir shuni so'rab bulardan so'ramoqchi edimda suvni qayerdan olasizlar suv qanaqa sizlarda suv muammo bu o'sha olg'a qishlog'i yana qo'shni qishloqlar hamma joyda shunaqa suv qanchadan sotib olasizlar bir tonnasi yetmish ming so'm bir tonnasi yetmish ming so'm ekan suvi qoyil bu toza suvda endi yetmish ming so'm endi bizada bilmadim bizada o'sha vodoprovod shu toshkentda olamiz o'sha bir kub deydi adashmasam 380 so'm edi 380 so'm bir kubi bu yerda 1 litr suvi hozir 70 so'mdan tushyapti ekan 70 ming so'm bir tonnasi bo'ladigan bo'lsa endi mani fikrim bo'yicha juda qiyin suvga 70 ming so'm ketsa gazchi gaz gazni o'zi tagi yo'q a gazni umuman tagi ham yo'q ekan lekin mana bu yerdan samarqanddan ham gaz chiqadi ayniqsa mana qo'shni viloyatda gaz chiqadi qashqadaryo viloyatida masalan lekin bu qishloqlarda gaz yo'q keyin transportlarchi nima bu yerda damas qatnaydimi u nurobodga shaharga qishloqdan avtobus borada mana shunaqa qatnaysizlar yo'llar endi juda yomon ekan a o'zi nima ish qilasizlar dehqonchilik nima dehqonchilik nima ekasizlar dehqonchilik hech nima ekmaysizlarmi endi ekilyapti suv muammo bo'lgancha ekishga suv muammo bo'lgancha sharoit ham yo'q ko'rib turganinglar mana mana shu olg'a qishlog'i samarqand viloyati nurobod tumani mayli xohlasa kerak emas kerak emas tushuring mana yo'llar endi bu yoq e, qishda tasavvur qilavering bu yerda qanaqa bo'lishini vaho dahshat moshina ham ko'rinmay qoladi moshinamiz ham dabdala bo'ldi yana ham chekkadan yuribdi mana do'stlar mazza mana yozda endi chang ichkariga ham kelyapti chang qishda umuman yurib bo'lmasa kerak bu yerda yurib bo'lmasa kerak bu yerda ey eh, xudo mana benzinga to'layapmiz gazga pul to'layapmiz qani naloglar mana mana shunaqa yo'llarga ketmasa nimaga ketyapti endi buni ahvolini ko'ring dahshat ya'ni katta mahalla mana sizga yangi o'zbekistonni yangi yo'llari umuman menimcha yaxshiyam to'ba qildim xafa bo'lmaysizlar hali ko'p joyda sovet davrida qurilgan e, yo'llar turibdi bu yerda sovet davrida ham qurilmagan endi yangi mahallalar mana o'zbekistonda umuman qurilmagan o'zbek e, o'sha asfaltdan bizda benzindan pul oladiganlar yo'lni qilib bermagan qachon endi bu planga kiradi hozir kimgadir aytsangiz rejada bor xudo xohlasa qilamiz mana shunga o'xshagan gaplarni aytishadi lekin mana shunaqa ahvol yangi mashinamiz mana e, bir kilometr ichida mana shunaqa ahvol bo'lib qoldi yangi yuvilgan mashina ana sizga olib ketadi mana yo'llar sekin sekin haydur to'g'rimizda lekin katta mahalla ekanda bu yerda o'shanga hayron bo'lyapman katta mahalla bu hozirgi paytda shunaqa qishda qanaqa bo'ladi qishda juda moshina yurmasa kerak bilmadim endi yura kerak moshina mana mahallani markaziy yo'llaridan biri xullas bu yerdan bolalar maktabga borib keladi qishin yozin endi tasavvur qiling mana bolalar ko'rsanglar bo'ladi maktabdan kelyapti mana mana shu chang yo'llarda endi buni ko'rib kimlarnidir vijdoni qiynalishi kerak to'g'risini ayting chang yo'llarda mana bolalar qishda bor hali yozda issiq bo'lib ketadi mana sizga ko'chalar stadion stadion bor ekan так stadiondan bu yoqda bu endi shu mahallani nima edi qalabamidi olg'a olg'a mahallasini trassasini desak bo'ladi eng asosiy yo'llardan biri yana assalomu alaykum men samarqand viloyati nurobod tuman olg'a qishlog'ida e, yashayman bizning masalamiz ko'riladi e, nima edi taklifimiz ushbudan iboratki qishlog'imizda bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yil yigirma besh o'rinli yotib davolanadigan shifoxonamiz bo'lgan noo'rin yopilib ketganligi tufayli necha yillardirki aholimiz juda qiyin ahvollarda qiyin ahvolda e, davolanish qiyin bo'lyapti aholi nechta bu yerda aholi ikkita ikkita chorva e, chorvador va olg'a mahallasiga xizmat ko'rsatadi qovpimiz o'n uch ming aholidan iborat lekin 13 ming aholiga xizmat ko'rsatadi kunduzi 4 soat 4 kishilik e, o'rin berilgan 13 ming kishining aholi bilan bir kunda 4 kishiga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan kasalxonani qanday foydalanish mumkin prezidentimizning eng chekka qishloqlarda sog'liqni mustahkamlash degan e, yangi yilda e, yoshlar va shu sog'liqni mustahkamlash deb sog'liqni mustahkamchikka e, nimalarda qishloqlarda sog'liqni mustahkamlash degan e, chaqiriga chaqirig'i qanday javob beradi bu talabga hech qanday javob beradigan quvipining imkoniyati ham yo'q sharoiti ham yo'q lekin aholimiz boricha imkon boricha foydalanyapti shunday xizmat ko'rsatayotgan e, tibbiy xodimlarga rahmat lekin biz uchun kam sharoit juda qiyin Chunki rayon markaziga borish uchun 45-50 kilometr masofada borish kerak. Mana yo'limiz ne ahvolda? Bunda yerishning o'zi iloji yo'q. Umuman e, kasal bo'lgan yoki to'g'riqa to'g'ri keladigan viziflarga nima borishlarga boradigan kasallarimiz e, dunyoga qaytadan kelganday bo'ladi yo'q man o'zi ko'rdim haqiqatdan ham e, bu yerdan o'sha shahar markaziga borish uchun bir soatdan ko'p vaqt ketar ekan ikki soat vaqt ikki soat vaqt judayam yo'l yomon uni o'zinglar ham ko'rdinglar endi bu masala bo'yicha o'sha nurobod tuman hokimiga murojaat qilmadinglarmi muzar nurobod tumaniga hokimiga ham viloyat hokimiga ham viloyat sog'liqni saqlash bo'limiga ham hatto respublika e, sog'liqni saqlash vazirligiga ham nima qilganmiz murojaat qilganmiz o'n sakkiz 17 18 yilda 18 yil e, prezidentning maslahatchisi Xudoyberganov bilan shu tibbiyot sohasida uchrashuv qilganmiz mana bu bolalar bilan birga. Unda chuqurlashtirgan tekshiruv o'tkazib, kasallar soniga nisbatan e, nima e, tavsiya berasizlar deb bizga nima qilib ketuvdi xullas hech qanaqa o'zgarish hech qanday o'zgarish ham bo'lmadi shunday o'tkazilgan chiqirlashgan tekshiruvda besh yuz besh ming to'qqiz yuz o'ntadan besh ming to'qqiz yuz o'n kishidan ikki ming to'rt yuz o'ttiztasida ikki ming to'rt yuz o'ttiztasida kasallik har xil kasalliklar topildi lekin ularga hech qanday tibbiy yordam yoki boshqa e, muassasalarga yotib davolanish uchun yo'llanma ham order ham berilmadi. Ham berilmaydi. 20-yil noyabr oyida o'tkazilgan chuqurlashtirilgan tekshiruvda 570 kishidan 277 tasi kasal deb topildi. Bunda ham xuddi shunday xo'ja ko'rsinga bo'lib o'tib ketdi. demak э, hokimiyatdan hech qanaqa hech qanday yordam bo'lmayapti bizga yerni unutib yuborishibdida bo'lmasa bu qishlog'imizni prezidentimiz unutmagan ekan rahmat lekin boshqa mutasaddi rahbarlar ko'rishni ham istamayapti unutib qo'ygani rost chekka qishloq va nochor mahalla ro'yxati mana shu e, bizning aholi e, yashab turgan aholimiz yashayotgan qishlog'imiz e, yigirmanchi yil 21 21 yil nochar qishloq ro'yxatiga kiritildi. Mana bu qishlog'imizda e, ayollar daftari, e, temir daftar, temir daftar, kam daromadli oilalar va hokazo e, prezident, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Mirziyoyevni qilgan chaqiriqlariga, chiqargan chaqiriqlariga va talablariga bizda mutlaq javob yo'q. Chunki aholimizga ishlash uchun o'zi ish yo'q. Umuman ishlaydigan yoshdagilar uchun. Yoshlarimiz esa chet ellarda emigrant bo'lib yuribdi. Ayol kishilar, xotin kishilar uchun batamom ish yo'q. Qishlog'imizda ikkita mahallada ikkita mahallada 4 ta yo 5 ta maktab bor, 5-6 ta o'qituvchi ishlaydi. bitta quvupimiz bor, shunda bir 4-5 ta doktorlar ishlaydi. Bu 13 ming odamdan bir 10-15tasiga ish bor ekan, qolgani yo'q ekan. Ha, bor. Shunday 5% juda oshib ketsa 5% da ish bor. Qolgani mana Shu. To'ra buva, men ko'rdim, e, bu yerda suv muammo ekan. Suv muammo. Suv Suvi qayerdan olasizlar? Suvni 17-yildan borini gapiring, keldik. Boricha, bor. 17-yildan bir qilingan harakatlarimiz tufayli 20 kilometr masofadan Qashqadaryo viloyatidan ichimlik suvini olib qo'yib biz mana bu qishloqning markaziga. Markaziga bu yerdan kelib turibdi. Men ko'rdim, yomg'ir suvidan ham foydalanishadi. Ha, yomg'ir suvidan foydalanadi. A, agorodlargachi, agorodlarga qitiqlar qazilgan Ha, shunga o'zingizdan shu suvdan, shu suvdan nasos qilib chiqadi. Bitta ham joy ko'rmadimda, haligi ekin tikinlar pashti ko'rmadimda. Yo bo'lmasa yaxshi o'smaydimi bu yerda? Mana mana balondek bo'ladi. Ha, ha, shunaqa bo'ladi. Shunday bo'ladi. Bundan ziyod bo'lmaydi. mashhur savdo endi shunday qilib e, bu yerda gaz bormi bu yerda gaz balonni ta'minlanadi tabiiy gaz yo'q faqat balon bor olib kelib berishadi televizniyda ha shunaqa olib keladi suv gaz endi svet bordir svet yo'q svet ham xohlaganda hozir bular bitta birontasini nima qiladi endi bizlarning iltimosimiz ham butun ikki ikkita mahalla aholisining nomidan talabimiz ham iltimosimiz ham muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevichga bizlarga mana shu ikki mahallaning markazida joylashgan olg'a quvubsini yotib davolanadigan shifoxonaga aylantirib berishini berishingizni iltimos qilamiz chunki bu xonamiz quvupimizda qilingan sharoitlar juda ham qisqa xonalari qorong'i ichkariga kirib ko'rsat ha uni hozir ko'ramiz ichkilar qorong'i qisqa qilish yashash e, ko'ringlar amaki shuni qorong'i tor qorong'i tor nurobod tumani tibbiyot birlamasiga qarashli olg'a oilaviy shifokorlar punkti hormanglar afsuslar bu o'sha chiroyli xonalari to'g'rimi emlash xonasi ishlovlashlik laboratoriya xonasi demak e, bu yerda faqat to'rt kishiga yotishga mo'ljallangan joy bor to'rt kishiga to'rt kishiga sanat xistasi kunduzgi kunduzgi ham kunduzgi faqat o'n uch ming odamga o'n uch ming odamga faqat shu xonalari boshqa xonalari xonalari mani xonalari yaxshi bitta xonasi bor ekan endi o'sha sal bo'limini nechta shifokorlar ishlaydi bu yerda xalidinligi bor ekan emlash ha emlash xonasi xaladinlik qo'yilibdi ha bu yerda e, yo'l masalasi bo'yicha e, bu mahalla 20-21 yilda dasturga kiritilgan to'g'rimi bu 20 yil o'tib ketdi 21 ham endi 21 yil ular uchun qachon kelar ekan endi yarim o'tdi yarim o'tib bo'ldi deyarli mana aprel ham tugayapti 18 yilda 18 yilda nimani e, qonunchilik palatasi deputati to'xtashevga deputat so'rovga ham xuddi shu narsani shu yo'lda to'rt n olti yuz o'ttiz to'qqiz nurobod o'rta mehr olg'a yo'lining nima o'n to'qqiz demak shu mahalladagi yo'llar shu mahallaga kelish yo'llari ha olg'a mahallasiga shu rayon markazi bilan uchala ha tosh yil bo'lganiga yillik yil bo'lgan yil yil bo'lgan hali asfalt qoplama qilinmagan shu nima endi bir narsa shubha tug'ilib qolinadi balki dokumentda qilib olingandir u qilingan dokumentlarda qilingandir hujjatlarda endi unga katta mablag' ajratiladi endi to'g'ri masalan u narsani bilmaymiz lekin bu yerda ko'rib turibmizda hujjatda yigirma yigirma bir deb qo'ygan уже yigirmanchi yil o'tib ketdi yigirma yigirma bir o'n to'qqiz yigirma yettinchi o'n yetti yigirma to'qqizinchi kilometrlarni asfaltlab berish lekin shu e, viloyat yo'l boshqarmasi tomonidan hech qanday ish qilingani yo'q bori yo'g'i hech qanaqa ishlama ish qilinmadi besh yuz metr yo'l asfaltlangan lekin u o'n ikki kilometrdan o'n bir yarim kilometr hali shu tosh yo'lcha turibdi tosh yo'l bo'lganiga ellik yil bo'lgan tushunarli ha bitta damasinglar bor ekan mana skoriya ha tez yordamimiz bor bitta bor ekan man bitta narsaga hayron bo'lyapman aholi ko'p ekanda aholi ko'p lekin bu yerdagi sharoit e, bu haligi besh yuzta olti yuzta odamga qilingan sharoitdek qilingan ekan endi manga shunaqa tuyuldida hali ishsizlikni bilsangiz undan ham endi ishsizlikka haqiqatdan ham ishsizlik bo'yicha ham уже ishlash kerakda qancha endi ko'pchilik mana rossiyaga ketib qolayotgandir ko'pchilik rossiya turkiya qozog'iston qozog'istoni sud bo'yicha gapirmoqchimanda Kinal qiladi bular raddan poddomdan kerak kerakda aslida yo'lni ko'rasiz ahvol qiynalib Ayollar endi joni pok bo'ladi chidaydi shu yoqqa borguncha tasavvur qilavering xullas murodjon mana bu bir gektar yer mana shu mana bu yerda bir birinchi yilda urushga ketib aytib kelmagan buvalarimiz borda o'zim buvam bor лично ularni yodgorligi bor bu yerda bu bir haligi bo'lgan shu nimasini xotirasi o'chib ketmasligi uchun bir obodonlashtirish dedik mana shu yigitlar bilan birgalikda shu bu yil bahorda harakat qildikda bunga biz keyin hokimiyatdan esim bir odam keldida yig'ilish o'tkazadiku sayyor qabul shunda biz taklif bilan chiqdik shu joylarni sal obodonlashtiraylik dedik tashlandiq holatda aytdi keyin ho'p dedi u mahalla raisiga vazifa qo'ydi boshqa bo'ldi shuni tekislanglar dedi ho'p qilaylik dedi <coughs> hmm. keyin traktorlar bilan tekislab buni sozlab nima qildik keyin e, hokimiyatga bordik hokimiyatga ikki marta bordik mana shu yigitlar guvoh nurobod tumani hokimini ismi familiyasi nima faxriddin aka zoirov fahriddin fahriddin zoirov ha unga bunga vazifa qo'yadi ularniki borku havoda qolib ketadi vazifasi hmm. shunday holat bo'ldi, keyin mana qo'l ostidagilar ishlamayapti qo'l ostidagilar hmm. hokimku yaxshi qilinglar dedi lekin o'zi ham kelmadi-da bir to'g'ri bir beryapti mayli nima qilamiz dedi lekin qo'l ostidagilar hmm. yaxshi ishlamayapti mayli endi balki videomizni nurobod tumani hokimi ham ko'rib qolar ko'rsa mana haqiqatda bo'layotgan voqealarni ko'radi shunda so'rayman aka hozir bizlarga bu to'xtadi biz ishimiz mana shu 500 hmm. ga yaqin archa mana keyin mana palvaniya degan daraxtlardan olib ekkanmiz uni kim hisobidan uni o'zimiz shu o'zinglar sotib oldingiz keyin xalq yordam beryapti xalq hashar yo'li bilan hashar yo'lida qilyapsizlar hashar yo'li bilan hokimiyatdan yordam beramiz deyapti lekin hech qanaqa reaksiya yo'q yo'q hatyabi bizga mana shuni dokumentini qilib berib shu yerda. Ha, hujjat, hujjat qilib bersa, keyin bemalol ishlasak bo'ladida Chunki bu yerga bir narsa qo'ysangiz, ertaga bitta klasterma bir narsa chiqib, ega chiqsa bitta bo'lmaydida unga. Yana bitta zo'r odam. Keyinda shu tarafdan to'xtadi. Bu mana stolbadan tok tushirishimiz kerak-ku bunga. Ha. Tok tushirishimiz uchun bizga cho'chiq kerak. Prosta tak tushira ku o'g'ri qilib qoladi. Keyin qo'shninikidan olib turibmiz qo'shni ham bechora 2 oydan beri beryaptida endi unga ham malol kelyaptida mana yerdan qarang kabelni ketganini qarang o'z hisobidan beryapti ekan ildar kabelni ko'taringda ana kabelni ko'ryapsizmi mana shu yerda kabel kelgan mana shu holatda endi qo'shnidan foydalanib turibsiz iltimos uchunda bo'lmasa mana bir hafta suvsiz qolsa ko'chatlar o'ladida mana archalar suv bitta o'zi muammo ekan bizda asosiy masala shu endi misol shunga hokimiyatning o'zingiz tushunib turibsizki qilsa bo'ladi biz o'zimiz qilamiz hech bo'lmasa bizga hech bo'lmasa hujjat hujjat bilan cho'rchi qo'yib bersa cho'rchi qo'yib bersa bitta qaro nima qaro dehqon kerak bitta dehqon keyingi masala bu bu yerda ham hokimiyatdan yordam bersa bir ikkita odamga ishchi o'rni ham bo'lar ekanda aytyapti bitta odam zakonni shunga qarab yursa bu so'lib qolmaydida hozir biz vaqtimiz bo'lmayapti ro'zlarni ortmayapmiz o'zimiz bu joylar archalar katta bo'lsa salqin chiroyli joylar bo'lib qolar ekanda mana archalar ekilgan lekin o'zlaringiz ko'rib turibsizlar mana bu o'rtada mana shu nurobod tumanida hatto bunday xiyobon yo'q chiroyli qilingan bog' bo'ladida bog' qilib hali bizni yoshlarimiz zaksdan o'tish uchun shu 40 kilometrga ketadi-da, yo'lda avariya bo'lib qoladi. Yo'lda mashinasi qolib yutiraveradi-da. Ha, bu tomonlarni ham ko'rsating. Hmm, bizga shu maqsadimiz xiyobonlar bo'lsa bir aylanib, yoshlarimiz shu yerda nima qilsa-da shuni. Mana archalar agar haqiqatda bir 5-6 yil ichida betlab, salqin, chiroyli, keyinchalik sekin-sekin burishayotgan asfalt qilib, skamekalar qilib qo'ysa hmm, bo'ladigan e, joy qilsa bo'lar ekan. Mana shu bobolar urushga ketganda qaytib kelmagan 41-yilda, bularni ham xotirasi nima bo'lsin deb qo'ygan edik shularni. Ko'raylik, ularni ham ha bu chiroyli bo'lsin degan edi toshlar qo'ygansizlar lekin hozir qo'limiz bormay turibdi bunga chunki bizga hujjatimiz bo'lmasa qo'lda keyin yana bir tok bo'yicha problema bo'lsa yerda mana yozilgan ekan dehqon qilib bermasa hokimiyat tarafidan ajratadiku moddiy bu yerda mana 42 yo'lga o'sha gap yodgorliklar ham qilingan ekan. Hmm, bu joyi qancha buni 1 e, gektardan ko'p a? 1 gektar joy ekan. Endi bu yerda yer serob ekanda shuni hujjatli qilib berish, manimcha ular hokimiyat uchun muammo emas. Mahallaga o'tkazib qo'ysa bo'ldi-da, bizga problem bo'lmaydi. Bular 86 yilda qilingan mana bu narsalar. Hmm. Lekin shu paytgacha sal tashlandi holatda qoldi. Bu buni kim qilgan? SR paytida qilinganda. SR paytida qilingan. Biz endi mana shu yil bahorda tashabbus bilan chiqdik, harakat qildik buni qilishga. Hmm. Lekin hozir shu joyda ozgina bizga ko'mak bersa bu chiroyli bo'lib ketadi-da. Mana shu narsalarda muammo bor. Bo'ldi, shu narsa problem. Tushunarli. Ha, ko'rib turibsizlar, do'stlar. Bu yerda mana aholini o'zi qilmoqchida bog'i. E, hokimiyatdan pul so'ragani yo'q bir qanaqadir narsa so'rayotgani yo'q bu o'sha mahallani yeri o'zi mahallani yeri hech bo'lmasa hujjat qilib berib iloji bo'lsa iloji bo'lsa mablag' pullarni ajratib shu yerga bitta qorovul qo'yib qanaqadir devorlarni yopib qilsa bo'ladi u hokimiyat uchun hech nima ish emasda bu mana o'sha ikkinchi jahon urushida qatnashganlarni mana nimasi ekan bu yerda yodgorlik keyin qolaversa bu yerda chiroyli bog' bo'ladi boya aytganimizdek juda ham so'lim chiroyli joylar salqin joylar bo'ladi mana hozir bitta narsa tushundimda ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin bu masala hmm. hali bir joylarga borsangiz prezidentimiz kelyapti deb birdan uylarni oqlab haligi sun'iy archalarni qo'yib hmm. plakatlarni yopishtirib tashlaydiku <laughs> musorlarni yopish uchun to'g'rimi bor bor lekin o'sha narsani kim qilar ekan mana dangasa xodimlar bo'lar ekanda endi tashkilotlarda o'shalar shu vaqtinchalik qilib qo'yar ekanda lekin biz mana shu ko'rsatish uchun hamma narsa uchun qulay bo'ladi ekologiya uchun yaxshi odamlarga mana bir me'moriy ko'rinish o'zgaradi mana shular bo'lsin deb qilayotganimizku bunga хотя бы kelib turib bir ko'rib e, zakonniy bizda mana mana yordam cho'rchi qo'yib beramiz mana bitta odam qo'yamiz ishlashga e, kerak bo'lsa hujjatini ham biz qilib qo'ydik mana deydigan odam yo'q ekanda qarang mana shu narsani qilmayotgani uchun qarang keyin kelganda prezident kelganda bunday qilib turadida yo'q oldida nima qilsam ekan deb qaylanib qoladida ular oddiy narsada bu to'g'rimi <coughs> menimcha bu narsaga pullar ajratilyapti <coughs> adashmasam shu narsalarni endi samarqand e, tuman viloyat hokimi o'sha nurobod tumani hokimidan iltimos qilib qolamiz endi endi talab qilsak ham bo'ladi o'zi aslida bu narsalar bo'lishi kerakda xalq uchun bo'ladi sizlar ham xalq xizmatidagi odamsizlar iltimos sizlardan mana shu e, olg'a qishlog'ingda olg'a qishlog'iga e, mana shu ishlarni mana fuqarolar aytib o'tdi olg'a mahallasi shularga amal amaliy yordam berishinglarni so'raymiz rahmat sizga katta rahmat mana shu daraxtlarni ekdik bu anaqalarga e, qurg'oqchilikka qanaqa ekan suvga bu suvni ko'proq talab qiladi lekin juda manzarali bo'ladi lekin o'sha уход deydi kimdir qarab tursa katta o'sib hmm. chiroyli daraxt bo'ladi bu shuning uchun olib kelganmizda buni endi bunga bir odam kerak постоянно qarab yurishga hmm. biz ro'zg'ordan ortib kela qolyapmizda qalyapmizda hozir sakson beshinchi yil jo'ralar qarab turyapmizda endi o'zimiz jo'ralar qilganmizda sakson beshinchi yil jo'ralar qilganmiz buni tashabbus qilib chiqib o'zimiz qilganmiz endi hozir shu o'zimiz ikkita ikkita nima bo'lib qaryapmizda Bizlarda eng katta problemamiz hozir bu yerda mahalla bilan qo'yilib degan zimlamer ana shu odam ishlamayapti-da, kadastr. Shu odam ikkovi ishlamayapti-da. Bunga hokim o'zi bir oy oldin vazifani bergan, lekin shu ikkovi ishlamayapti. Olg'ani mahalla kam ishlamayapti. Bir talab qilmayapsizlar. Talab qilyapmiz, talab qilib chiqqanmiz, necha bir chiqib nima qilyapmiz. Endi hokim bo'lani oldiga joyida topolmaysiz. Endi mana hokim bo'lani <coughs> oldiga har hafta boraversa, bizlarga ham to'g'ri kelmaydi-da. mana yo'l puli deymiz 40 kilometr deymiz ro'zg'ordan chiqish deymiz 2-3 marta bordik hokim haqiqatdan ularga berdi vazifani yuklab berdi mana shuni qilasan qilib aytyapti lekin mahalla kam qo'yilib ikkovi ishlamayapti-da. Bunday qaraganda tug hmm. yo'q bo'ladi. Hmm. Tug yo'q. Tushunarli. Shu bizning problemamiz shuda hozir. Demak, mana shu joyda lekin to'g'risini aytish kerak, 500 metr yo'l qilingan ekan asfalt. 500 metr u yog'i yana toshli joylar tosh loy shunaqa atrofida e, yo'llar demak mana bu yog'i mana tugashi e, uni ham 3 metr 3,5 metr atrofida qilishibdi adashmasam e, enini bu yog'i mana yangi yo'llar bu yerda haqiqatda homilador ayollar bo'lsa juda og'ir kasallar bo'ladigan bo'lsa deyarli o'sha skoriyda borish yo mashinada borish bir yarim ikki soat vaqt olar ekan chunki o'zimiz ham keldikda shu yo'lda mana mana shunaqa yo'llardan yurishingiz kerak ekan e, nurobod shaharini o'sha markaziga borish uchun judayam qiyin lekin qiyin mana mana shu zamonaviy simyog'ochlarda <laughs> endi hazil hazilu lekin bu yillik yil bo'lganda bular qo'yiladigan ko'p narsaga hayron qolyapman hali ham sssr paytidagilar turibdida sssr paytidagi o'zgargani yo'q o'shada sssr paytidagi narsalarimiz simyog'ochlarimiz turibdi hali qanday pul olib ketsa Ha. qishloq to'plashib ketadi butun qishloq bundan yillik yil oldin qurilgan simyog'ochlarda bular shu ahvol shuni aytib o'zi kun ko'tarib turibdi Ishmat aka, ayting bu fikrlaringizni. Ingiz oldida bu xavf tug'diryapti yo'qmi bolalarga? Olmasa nima bo'ladi? Olmasa problema bo'ladi, to'g'rimi konkretni? O'zingiz qo'rqyapsizmi yo'qmi? Tabii yaramas. o'sha dakansa ketgan, ha, mana stol, avshi mana avshi. 5 qo'yilgan, bari ketib chiqadi. Chirib bo'lgan, ha? Chirib bo'lgan. Sen o'zim bor. Tosh bosh, yog'ish bag'och qarab, ana qilib Qarab Qadab qo'yyapsiz. Bashida o'tgan maktabga. Qarab turganingiz ham yaxshi chiqadi. Bashida maktabga o'tadi. Ha. ro'zakunlarda siyituvchimon bo'lyapti to'g'rimi ismi yog'ochlari ham mana ayanchli ahvolda bu e, mahallaga o'sha to'k tarqatib beruvchi o'sha shitmi bu ham sovet davridagi shit bo'lsa kerak a yetmishinchi yilgi shit ichkaridagi rublniklar umuman yo'qda buning man rublnik bo'lishi kerak mana bu hozir quduqlar qolsa zamkanib tashlaveradi keyin bizlar mana bir almi olib ketamiz ha judayam xavfli xavfli pichoqlar ishlamay qoldi yog'och chiqib ketdi ishlar avtomatik ajratib yuboradi agar qo'yamiz hamma yo'q o'sha qo'l bola o'lib ketibdi bu yog'i bu kuni yog'ochni ichi yonib ketdi yonib hali yomg'ir to'xtatdi bo'lmasa hajr bo'ldi Azroq ovlab tushishi mumkin. Ha, yo'q tishlab. Endi xavfli ekan, hozir bu yerda turishi o'zi ham xavfli bo'lib qolibdi-ku, shu tuya to'g'risida. Ha, uzoqroqdan. Ha, ha, hozir buni ko'rib o'zim. Toshdemirov Turkman, Olg'a qishlog'idan. Faxriyman. Mana bu 70-yil qirilgan simyog'ochlar. sinib tamam bo'lgan mana ahvolni ko'ryapsizlar bir yuz kilometreden şu tük to'k keladi keyincha faiz foiz mana shu sim yog'ochlarda yo'qoladi u davlat davlat ziyon ko'ryapti agar bizga mana mehr qishlog'idan bitta nim istolba qirib bersa stansiya qirsa shu tugimiz ham yaxshi bo'ladi hozir bu yerda ikki yuz yigirma volt tug yo'q bizni qishloqda bir yuz volt var. Hemen. kaskad bilan sug'oradi qiziqlar ahvolimiz juda og'ir hamma esa shu cho'kka borib qadalyapti bizda ham shu qishlog'imizda kechagi prezident borgan urgutdagi iqtisodiy zora qilish mumkin qachonki shu istobalar qirilsa bizda ham ikki yuz yigirma volt to'k bo'lsa biz ham chetdan investor zavodlar olib kelib mumkin бақ dehqonchilik bog' mumkin ishchi ishchi ishsiz ko'p. Bizning bolalarimiz hammasi ishsiz timtaraqa chet davlatda Rossiyani betarni qarib tirkib ovqatni tashib yuribdi. Biz ham tinchgina karriganda shu uyda bolalarimiz oldimizda olib o'tirish taxlaymiz. Shu gapimni shu prezident eshitsa bo'ldi, armonim yo'q. Yenim. Prezidentimizga murojaat bor ekan onaxonda. Ha, nima bo'ldi? Bular ham shu shu yerda yashaysizmi xola? Ha, gapirmang xola. Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Bizlarning ham men uzoqova sayora shu yerga kelin bo'lib tushganimga kattaqo'rg'ondan tushganman qirq yildan oshdi yaxshi edi shu paytgacha hozir endi svetimiz uchura uchura ham aholi ko'payganligi sababli svetimiz yetmayapti bitta ankr kerak tipi bo'ldi endi hokimiyatga o'sha murojaat qilamiz endi xudo xohlasa bo'lib qoladi ya hokimiyatga murojaat ham qildik saksonta odam bo'lib borib bo'ladi xo'p bo'ladi xo'pdan o'tmayaptidan nariga мұражат қылмаған жайымыз қалмады өзіміз сатып алайықса кісәміз көтермейді пенсия қараған адамбыз бала бағайық ма адам бағып отырып пенсия мінім ер қатын екеуміз олар жоқ та tuvdalab olishdi sotib olishdi mana u tarafda ham transformatorlar yonib ketgan u ham xuddi shu ahvolda u ham xuddi yordam qilsin prezidentimizga ayting prezident portaliga ham chiqib murojaat qildim o'sha anker masalasida hmm, bo'ldi tushunarli endi buni ko'rsatamiz mana ko'rib turibsizlar do'stlar mana aholi mana o'zi mana chetda yashirib deganlarni mana ro'y rost gaplari yolg'on gapim nima kerak anadan bir gap bir tushiryapmiz kurash yonib ketavergan yog'i mana pastdan bir ana yong'in joylari ko'rinadi mana ha bu yoqdan a qo'ldan ulayvergan uni mana pastroqdan oqqan buni o'zi o'zbek energiyadagilar ko'rsa ham tushunmaydi nima ekanini o'zbek energiyada akademik ham buni razbar qilib ololmaydi ha ha ha akademik ham razbar qilolmaydi mana agar elektrisitет bo'yicha bo'lsa <laughs> juda juda yo'lda mashina o'tadi hammaga vayron bo'lib ketadi hozir sal уже nima kelsa butun qishloq o'n mingtadan ko'p odam svetsiz qolar ekanda yo'q mana bitta salva qo'ygan yana shu yerga bitta qo'yib mana pastga tushirib shuni ololsa o'laman shular ishlamaydi bu yerda mana shu avariyadan qo'rqqani uchun o navbatchi o'tirgan ulusdagi navbatchi uni shamol turib boshlagandan osmonga chiqqandan o'chiradi avariyadan qo'rqib bu yerda emas o'ttiz ming o'ttiz mingdan ziyodroq aholi suvsiz qoladi ro'zaga o'n olti kun bo'lgan bo'lsa ha suvlar ham to'kilar ekanda ha hammasi mana o'n sakkizinchi yil o'zimiz nima qilib harakat qilib shu bir yuz yigirma kilometrlik masofa bu liniya olg'a fidri deydi buni bir yuz yigirma kilometr edi bu yangi vaqtda hozir aholilar qishloqlarga bo'lib bo'lib hozir bir yuz sakson kilometrga yetib ketgan bu bunda bo'layotgan poteriya o'zi hisobdan tashqari bo'lib ketgan ham o'n sakkizinchi yilda qilingan qayta qurilgan e, rekonstruksiyaga sakkiz kilometr kiritilgan edi mana shu sakkiz kilometr bu mana shu hisobida mana bu beton stolbalar qo'yilgan lekin ko'p joyda hani u eski stolbadan simo bir biriga o'tkazilmagan qancha murojaat qildik hatto buni viloyat boshqarmasi elektr hmm, hmm. boshqarmasi elektr stansiyasi boshlig'i qisig'in aydarovich bilan uchrashtirdi ular hmm. ikki marta gaplashib uchinchi marta telpon ko'tarmay qo'ydi respublikada ishlayotgan odam bitta shu xalqning bir murojaatini tinglamay qo'ydi bu yerda oldin besh soat chalaydi <coughs> besh marta o'chirib bir soatdan besh soat chalaydi shundan keyin o'n soat qolib bordi keyin o'n ikki soat qolib bordi hozir o'chirmaydigan bo'ldi lekin bu haftasiga ikki marta uch marta o'chadi yigirma yigirma birinchi kunlari yopmadik umuman ha yo'q bu yerda faqat shuni to'g'irlash kerak ekanda bo'ldi shu bilan yaxshi bo'lar ekan hammalar hammasi hammasi bo'ladi ular ha ha tushunarli tushunarli qisqa tutashuv bo'ladi maktab oltmish ikkinchi maktab bittami maktab oltmish ikkinchi maktab bu qishloqda uchta bor yigirma yettinchi maktab bor o'ttizinchi maktab bor Ha, 62 uchta maktab bor hozir yigirma yettinchi maktab bilan oltmish ikkinchi maktabda sport zal umuman qurilmagan lekin bu men tug'ilishimdan oldinroq barpo bo'lgan bu maktab o'ttiz beshga kiryapman bu yana kamchiligi sinfxonalar yetishmaydi hozir данный momentda bitta sinfxonalar yetishmaydi bolalar ko'p lekin sinfxona yetishmaydi sinfxona yetishmaydi Ha, Naroqda sal katta zdaniyasi bor ekan-ku. Men birinchi ko'rib qurib bergan, lekin u ham hozir kichkina qilyapti-da. Nechta bola o'qir ekan bu yerda taxminan? hozir bu mutasaddilar eshitgardi bularda buni buzib yuboringlar degan buyruq beryapti hozir buzmagan yaxshida boshqa qurmasa nima kerak yana ham yetishmay qoladi ha ha ha eski bo'lsa ham foydalan buzmagan ma'qul buni mana maktab direktori muhammad domilla o'zini fikrlarini xudo xohlasa bildiradi hozir chiroyli qilib yigirma ikkiga qo'yganda dasturga ha ikki ming yigirma dasturga qo'yilgan yigirma ikkiga dasturga qo'yilgan qilib beramiz deyishyapti o'zi nechta o'quvchilar bor uch yuz oltmish beshta o'quvchi bor uch yuz oltmish beshta o'quvchi yuz yigirma o'rinni ikki ming yigirma ikkiga deb ha ha ikkita telefon yozganmiz ko'rsatib uni dasturini tashlagan ha tashlagan ikki ming yigirma ikki bo'ladi mana o'sha lekin hozir bolalarga e, o'sha binoga nisbatan bolalarni nimasi ko'p ekanda haqiqatda uch yuz oltmish besh ikki smenada o'qiydi ha ikki smenda o'qishadi ikki smenda mana eski binamizni ota onalar tomonidan olib qolganmiz uni hokim buyruq chiqqan edi ha ha ha eski binamiz hozircha endi amallab turibsizlar ha amallab Ha, va'da berishyapti 2022-yilga. 22ga beramiz deb va'da bergan, dasturga tushgan. 2000. Ha, yaxshi, yaxshi. O'zbekistonda e, ba'zi bir amaldorlarimiz e, dang'illama uylarda konditsionerlarni yoqib olib, basseynlarda cho'milib yurgan bir paytda O'zbekistonni o'sha hozir ko'rsatishlarga o'sha Samarqandning bir qishlog'i mana shunaqa ahvolda ular muhtoj e, suv yo'q deyarlik e, elektr energiya ham ahvol bo'lib yotibdi gazni umuman gapirmasa ham bo'ladi endi man u bilan nima demoq e, aytmoqchi emasman bu samarqand viloyati hokimiyati samarqand tumani o'sha hokimiyatlari yaxshi ishlamayapti именно shular aybdor demoqchi emasman lekin bularga e'tibor kerak bu o'sha samarqand e, viloyati hokimiyati samarqand e, tumani nurobod tumani hokimiyatini bu vazifasi deb bilaman men. shuning uchun o'sha hokimlarimizdan men so'rab qolgan bo'lardim shu ish bo'yicha o'sha esdan chiqqan mahallani qishlog'i bir eslab qo'yinglar iltimos sizlardan shularga yordam beringlar xalqni duosini olgan shunda xalqni duosini olgan bo'lasizlar e'tiborli uchun rahmat sizlar bilan sirojiddin media kanali bo'ldi sog' bo'linglar salomat bo'linglar